Oui, bonjour, professeur Hammond. Professeur, j'enquête sur Georges Abitbol et je voudrais vous poser deux ou trois questions sur votre père, Joël Hammond. Je pourrais avoir votre témoignage. C'est bien. Actuellement, j'ai un léger problème de costume. Je crois que mon tailleur se fout de ma gueule. Mais ça devrait pas tarder à s'arranger, je ne suis pas inquiet. Euh, voyons-nous chez moi cet après-midi. Hum? Vers 5 heures. Ben... Attendez, il faut que je me souvienne de tout. Chez vous, vers 5 heures Bon, je vais essayer de m'en rappeler. Hein. J'espère. purée ah, ah, Ça, <laughs> Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci, vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Ah, ah, vous, vous êtes un sacré sans gêne. Merci.